Plataforma de promoció del vehicle elèctric. L'agenda estratègica va incorporar un projecte nou a l'actuació municipal al voltant de la mobilitat sostenible amb l'objectiu de promoure el vehicle elèctric mitjançant una plataforma on participessin institucions i empreses rellevants del sector. Hem fet diversos eh, tipus de projectes, des de que seria la sensibilització i la divulgació del vehicle elèctric. Per exemple, vam fer unes mostres de vehicles amb el suport de l'Ajuntament, eh, després unes xerrades d'experts també hem participat, després també doncs, estem fent un projecte sobre mobilitat elèctrica en, la Riera de Caldes, un concepte més aviat de, de lloguer de vehicle elèctric per, pels usuaris de la Riera de Caldes, i ara recentment estem fent uns, unes, uns assessoraments a empreses que estiguin interessades en avaluar si la seva flota podria tenir total o parcialment eh, vehicles elèctrics. Hemos hecho dos consultorías con el Ayuntamiento de Santa Perpetua de la Mogoda, eh, una en colaboración con el, con el Cimballés, que era eh, una consultoría de mm, integración de un punto de recarga en el Cimballés. Además, eh, hicimos otra consultoría que es aquí en el, para el Creve, para instalar un punto de recarga en el núcleo la població que se decidió aquí en el, en el CREVE. Un espai municipal rehabilitat com a centre de recursos per al vehicle elèctric, CREVE desenvolupa una cartera de serveis adreçada a institucions i empreses i disposa d'un taller formatiu especialitzat en aquest tipus de vehicles. El projecte CREVE eh, ho han vingut a mirar eh, pràcticament de tots els sectors, des de Eh, sectors professionals, com pot ser RAC, etc eh, etc, sectors eh, universitaris, mm, gent del Departament d'Ensenyament ha estat interessada en el projecte. No és que tingui un punt de pionera, és que han sigut els pioners. Vull dir, un procés formatiu com se va fer l'any passat aquí a Santa Perpètua no ha fet ningú. I el que de veritat per mi ha estat sorprenent és eh, en tres anys que portem, bàsicament, eh, la quantitat de coses que s'han fet no? en un ajuntament, entre cometes, de població petit com és Santa Perpètua. No? El projecte ha permès definir un nou perfil professional de mecànic de manteniment del vehicle elèctric que pot donar pas al procés de certificació professional o a l'establiment de mòduls formatius especialitzats de formació professional. Hem, hem fet formació per, per professionals, per aquí ha passat eh, gent de tallers i instal·ladors, s'ha fet formació per eh, gent de, de, de formació professional, alumnes i profes, eh, per gent d'instituts i s'ha fet formació contínua, eh, ocupacional. O sigui, una mica s'ha treballat tots els aspectes de formació. No todos los pueblos tienen, la actividad industrial que tenemos aquí en Santa Perpetua. No todos los pueblos están haciendo, bueno, crean el CREVE, formando a gente, incentivando el uso, eh, haciendo propaganda del uso, de conocimiento de las tecnologías. No todo el mundo lo hace.